Orduan, ba, bueno, nola ez dauketen den moa gehiola gehiagi kontarteko, laugarrenea pasatuko nahi. Orduan, hau, irakasle asko esaten duen. Nik segurtasunaz aiapik Zergatik, ze badauket informatikaria, eta orduan behak ingo ditu, nire gauza horiek, badibidez, ba, nire ordenagailua ondo zaindu, birusak eta horrelako gauzak ez. Zer suposatzen da jakin beharko genukela honetan? ba, gaiuen, gaiuak nola esten dira, denok daukezen mugikorra, eta denok jesten dituzu aplikazioak, bai ez, edo zer gozaiteko, eta denak noski irakurtzen dituzu baldintzak, nioke ez, horregatik ez, normalen ez dira irakurtzen, Baskotan aigea, ematen baimena edo zer gauzaiteko, gure telefonon sartzeko, gure baimena argazkiak ateratzeko, gordetzeko, bialtzeko, egiteko nahi dutena. Eta askotan gure dukia beraiei oparitzen ari gea, eh? baina hori sare sozialetan, Facebooken, hau beste mundu bada, eh? Facebooken eta bat. Orduan, interesgarria izango litzateke minimoki, kontrolatzea, batez ere gure ikaslek, sartzen direnean, interneteko plazara ateratzen direnean, ba, jakiteko nola jardun, eta hori, eh, batez ereak, beste kultura batean, azita daude, e, eh, etzaie, importaiaia edo zer bialtzea, ez daukea kontzeptu hori de, ai, Ba, hau, ze, bialtzen mani maeret gero ze gertauko zaitet ez dakizat, bialtzen dituzte, bueno, nion dana euskolatan, eta batzuk, ba, hori, eh? eta gero ja, behin jaltzen dezunen eta zure gaiutik edo, bueno, eta zure gaiun daula ere, ja ez da zurea, ze asko topauko zenuten Android telefono bali maukezue Googlekoa, e, badakizue zuen kopia guztik argazkienak odeian dituzuela. Ze jende asko kestaki hori, eta derrepente susto batzuk, ba, hor, zue jute malin bazate, e, ba, korre horretatik Google Drivera eta fotosea, ikusiko itezu denak odeian daudela. Eta hor naiz eta batzuetan gaiutik ezabatu, ba bestek hor jarraitzen dute, pribatu, ne? Eh? Baina, bueno, nola askotan baimena ematen diegu sare sozialei nahi dutenen aldatzeko eta onartzen ditugu, erabilera baldintzak eta aldatzen dituzte, eta Facebooken adibidez, oain gutxi pribatu-pribatu zana, aldatu zuten eta gero ja ez da inpribatue, eh, nire lagunen lagunek ikus dezakete. Eta honen baten, pentsatuz pribatu nahi gala, ba, itzengo dugu. Auskalo, <laughs> norekin, bueno, eta ez bueno, eta jende askok esaten du, nik ez dauket ez zerrezkutatzeko, ja, baina goza bada, ez eukitzea eskutatzeko, eta beste goza da, jakitia benetan zertan nahi gian, eh? Eta ordu ikaslei begira, ba, interesgarri izango ditzateke. Eta gero, osasuna eta ongizatearen babesa eta ingurunearen babesa ere esaten du Europak ba interesgarri izango itzatekela jakitea. Antibirusak eta horrelako kontuak, kontraseina seguruak eta aldatzea, kontraseinak eta letrak, maiuskulak, minuskulak, simboloren bat, eta horrelako gauzak, ba egitea. Eh? Adibidez, eh, datu pertsonalen babesa, ordenagailu batea juten bazate, eta zuek Ike, guat, e, eh, bakizuen nola atatzen da mezutxo bat esanez. E, nahi dezu gordetzea klabe hori, beste bateako, eta ez zer, ba, ematen mali madiozu bai ezkoa, ba, eta adibidez <laughs> ez da susto ematerren, eh? baina konpartitue balin bada ordenagailu eta hori, juniteke edo zein eta ikusi zure klabe guztik, eh? jakin dezazuela etxen, besten, ez dakiz zer, dana ikusi liteke. Eta gero, e, interesgarria baita nahi izan ezkeo, interesgarria da, ba, konpartitutako ba, batez ere eskolan eta hori nola ibiltzen gean, ba, historialak eta hori ba, ezabatzea, e, eta horrelako, e, hori? historialak eta hori, bueno, ze eskolan edo beste edo tokitan, ba, igual zaizu interesatzen zure jardun osoa jakin dezan urrengoak, ez, etortzen dan urrengoak. Eta, bueno, baita leio pribatua, zuen jute mani bazate, nabigatzaien olako goze, beti bai Chrome eta bai Firefox eta horrela marratxoietatik, da konfigurazioa, eta beti eukiko zuen leio pribatua edo nabigazio pribatua eta horrek ba, ez ditu arrastok gordetzen. Ordu bat zaudete segunda ordenagailu konpartitu baten, interesgarria baita, olako aukerak ezautzea. Bueno, eta hori bezala mila, eh? bakarrik adibide batzuk ordenagailua, ui, mugikorrean, beti, edozen sare sozialetan, edozen e, e, zer izer, beti, segurtasuna eta pribatutasuna. Bi hoiek dira, ezinbestekoak, junbertzate horrea, eta begiratu pixka bat, aber, nola daukezuen konfiguratu. Erotu gabe, eh? Zesan nahi azkenen dena ezin da kontrolatu. Baina, bira, eh? Permisos, al micrófono, a la comunicación, a tu información social, tus mensajes, a la cámara, a tu ubicación, ba, normalen, daude aplikazioak seguruak direnak, eskatzen dutenak behar duten hori funtzionatzeko, eta daude aplikazioak eskatzen dutenak asko zegeiago behar dutenak, baino linterna batek adidez, ez du ezertako behar zure ubikazioa, edo zure ez dakize argazkietarako sarbidea, eta barban minimoiek kontuan eukita, bai ez da, aurrera. Datu pertsonalen eta pribatutasunaren babesa eta identitate digitala ez dakit Sergi Guardiolaren kasua ezautzen dezuen, bain dala gutxi. Bartzelonako futbolaria, gazte-gaztea, fitxatu zuten egun baten eta ordu pare batekoa. Azaldu zan bere Twitterren sinatzen, kontratua, eta gero handiken bi ordura, fuera. Eh, izan da Bartzelonako kontraturik eh, motzen alaburren ze ikusi zuten, bere Twitterren zeutela, ala Madrid puta Katalunia. Eta hor duntzen, baina hori, eta Twitterra borratuta zeuken eta dena, baina bueno, hor gehitzu Twitterra eta gauza beha, ba, Podemoseko konzejalarekin oigoatzen guatzen zatez, gertatutako ordun identitate digitala, pribatutasuna eta burue batez ere ba, interesgarria. Osasuna eta ongizatearen babesa, ba, irakasle bezala, denok, ziberbulina, sextea grooming, fishing, horrelako kontuak ere, ba, ez noa azaltzea. No eski ez dukeu denboraik, guzta azaltuko nuke, baina ez dauke denboraik, baina hoiek ere hor daude. Orduan askotan ez jakintasuna daukagu gai hoietan, eh? Eta ingurunearen babesean, ba, gaiuak eta gauzak botatzen ditugunean, bueno, guk eskoletan ba, badauzkagu e, horrelako ontziak eta botatzeko eta bar. Eta amaitzeko, e, bosgarrena, bosgarrena izango litzateke arazoen ebazpena. Eta nahi honetatik oso oso interesgarria iruditzen zait azkena. Gaitasun digitalen utxunen identifikazioa. Azken finean, panorama hau ikusita, erakutsi ditzuan panorama hori ikusita, garbi dago guk ere ma, ba, gure e, garapen profesionala, gure mm, kompetentzia digitala, gure esku ere badagola. Ulertzen dira zuetzen esan egiten ez? Ez dago bakarrik eskolaren esku. Hau da, noiz behinka emango ditela e, bi orduko ikastaro bat, ba, Google Drive nola erabili. Nik balin badakit ondo kudeatzen lehenengo puntua da informazioa nundik atera, eta nundik lortu eta nola kudeatu jakin ditzaket, azken joerak zeintzuk diran, beste eskola batzuetan zer egiten ari diren, nola e, zer esperimentu, zer proiektu, zer gauza, sarean pila badaude saretik bertatik sortutakoak. Ordu, nire garapen profesionalerako eta pertsonalerako oso importantea da zerbait, ez? Gero, e, teknologia digitala sormenez erabiltzea ere jartzen du. Kara, horretarako sormenez ezaigu ez dakit nundiken ateratzen, ideiak atera behar dira, dena asmatuta dago, beste norbait egiten ditulako, eta beste norbait ikusi, eta zuk zerbait gehitu, eta beste herri erantzi zerbait, eta hori izango itzateke ba, teknologia digitala sormen ez erabiltza ez. Eta horretarako, badauzkezu eredu ezberdinak jakiteko zuen integrazio maila edo zuen ikastetxetakoa ze puntutan, eh, noainokoa dan ez. Eta hori dako, nahi balimaz egeixiago jarraitu gai horrekin, ba, e, e, SAMR eredua kontuan euki dezakezue, hau izango itzateke jakiteko, ba maia ez, zera biltzen dezue, ese hori da substituteo. E, ordezkatzeko erabiltzen dezue teknologia lehen egiten zenuten berdin-berdina egiteko, ba hor maila horretan egongo zineten. Eta bitaten, definition izango ja, hortarten badaude beste batzuk izango litzateke erabiltzea teknologiaia ja, beste helburu batzuekin. Ba nik leno erabiltzen bali made testu bat idazteko e, konpartitua leno esan dizuedan bezala, ba erabil dezaket hori beste ikastetxe bateko ikaslekin, ba testu bera edo e, Wikipediako artikulu bat idazteko e, edo bi herrien istorioak lantzeko gehi horrelako gauzak, ez? teknologia digitala sormenez erabiltzea. Honek lagunduko dizue. Klik ez, klik. Klik klik.